10 de marzo marcou un fito na nosa historia, como clase traballadora e como nación. Non só polo alcance da mobilización e da solidaridade, sino tamén pola combatividade demostrada nun contexto de feroz dictadura. A comarca de Vigo xogamos un papel determinante naquela loita, demostrando na práctica que a nosa forza como clase traballadora está na unidade de acción en actuar de maneira organizada e conxunta. Dende a CIGA encaramos este 10 de marzo baixo a consigna clara conquistar o noso dereito a vivir con dignidade do noso traballo na nosa propia terra. Queremos, ademais, que este ano o Día da Clase Obreira Galega marque un punto de inflexión dentro do proceso mobilizador que dende finais do 2016 vimos desenvolvendo. E temos que pasar a ofensiva, precisamente para plantar cara á crecente represión sindical e o brutal retroceso en libertades democráticas. Dende a CIGA chamamos a clase traballadora galega a decir basta, tantos gobernos do PP como tamén a patronal, e dar o paso máis da movilización e no conflito, dende a convicción de que a loita é o único camiño para recuperar os dereitos que nos roubaron pero tamén e sobre todo para conquistar a xustiza social que merecemos e que só poderá ser realidade nunha Galiza ceibe e socialista.